我的呀！我操！我操！ 你投篮次数，次数人家有受过训练。你看，目前为止四罚全进，而 <coughs> 且他罚的很轻松啊，对不是？ 想浪费力量。 需要犯规。他们缺一个我这样抢篮板。 <coughs> 你说紫色吗？他们只有一个中锋嘛，比较辛苦一点。有我的话能帮他保护保护，其实我不攻。嗯。但这个你就是，你他妈在这个的话，你他妈就是打完都要踩的。抢篮板很厉害。不是，我说这个很激烈啊，就他们动作很很很粗暴的，就是。 <coughs> 对，就是打人嘛，就是打人跟打球嘛。嗯，打完你要休养一个月。 他觉得是干扰重篮，是吗？没看清，太远了。没错，没错，没错。对对对，是干扰重篮。我看见了。对对对，干扰中对。 <coughs> 这裁判还是可以啊，这个这个干扰重篮还看得见呢。 平常那种球他几乎一定进了，但现在就是因为比较激烈的比赛嘛，压力比较大。输漏，挂喽，才差八分而已啊，这还有的打。 太累了，那个中锋，一个人跑一。 进的吗？把球往别人眼睛上打，想想要把他打下场。我操！我觉得他们下半场防快攻防的比较好。 这黄色队现在会防快攻，上半场被快攻打太多了。哇，这个球太太可惜了。花了我感觉。是是，这要再被进就真的花了。不是，蓝队没有，紫队没有得分方式了。他们因为上半场其实也都靠快攻嘛，他们本来就没有。

那身体素质还好。嗯。今年没有来，但是五三分要进。什么玩意儿？这红的像鸡巴谈恋爱似的，我操！这人刚进点，我操！我能看出来啊！哇，人家追上来了。啊，你才，我就看那边，这边花了。 哇靠！这个威斯布鲁克的身手，回敬一个，哎。 体体力的关系，这体力下滑了，对，体体能跟不上了。我觉得紫色应该是体能不行了。哦，好了，走步啊，走步了。好球啊！就抢一个两。 全场压迫吗？全场紧逼。哇靠！真假？不逼了，不逼了。不逼了。那十四号太会带球，了，逼也没用。来了，又要进又高了。哇靠！十三分差，赶快回进。 拉你吗？怎么这个太勉强？纯属拉你？太勉强了。他不可能断十四号球的，这要花了，花了，花了，花了。五分了。这花了。没得看了。这个确实花了。没得看。啊！发挥超水平实力了。 <coughs> 紫色队需要一个奇迹的，哎呀，这个不行，哎呀，那么今天这个三分不行，今天。 这么激烈呢啊！没想到。我终于紫色队进了一个三分，十二分差， <clears throat> 六分钟。 也不是没机会，但是机会不大。四个三分球，一步就给他过了，你看着啊！哦，回进一个。 为了闪避对方的高大补防球员，就用那种比较难高难度的方式。哎呦！哦，这个三分关键关键，现在变十一分差，这还有戏啊！袭击的三分。哦哦，这个 close over。我 <coughs> 靠！哎，进攻犯规了，进攻犯规。 那为什么不吹进攻犯规？阻挡啊！这不是该吹进攻犯规吗？这个球，那对方站在那边动都没动，他直接飞身过去把人家撞倒。不放，我们进攻，上面三位。我觉得吹的不太对，这不该这样吹的。而且他妈还那个还是紫色还落后。 那比赛他敢不敢偏上？不像我们的比赛，他可以偏，不偏我们。不是，他是刚那个明明就进攻犯规嘛，就是那个人站着没动啊，就是。我觉得裁判还是偏黄的一点。裁判偏领先的队，因为呢要这个帮落后的队逆转的话，那要被骂死。 三分，哎呀，没进，这个没进就没了。没没戏了，这是戏耍对手而已。进不进都无所谓。哎，这个来了，投，不行，他今天三分不准。 下滑之后，大家都不行。真敢投啊！哎，他。哎。了，袭击了三分，现在只剩九分差。其实差距正在缩小当中。对呀。 现在发现黄色队的核心是那个十四号，七分差，七分差，六分了，七分七分，七分。发现黄色核心是这个十四号？那很快，嗯，单防的话，他们没人防得住。哎，这这这一个方位，哎，这脚运走。 不，他没停表，不是解释过，他最后一分钟才停表。这坏人中途也不停啊？怎么？这坏人人也不停啊？对，怎么样都不停。 全场紧逼， <clears throat> 因为这没有二十四秒嘛。你看他们现在都耍赖了，都传球，因为没有二十四秒，他们就都不攻了。你看，你看他们都不攻了，那现在就是这样嘛。 就因为那个没有二十四秒，所以我说这比赛这个制度还是有问题的，就没有二十四秒，他们领先七分，我这边最后三分钟我不进攻，我就一直传球，这是无赖的打法。 关键三分，哎呀可惜，还有机会还有机会，再来一次。对，才七分差嘛，一分二十几秒，快犯下规啊！ 这时间会走下去，要走到一分钟才能停掉。七分差，他这是一加一，对，要是一罚没进，就是直接抢到篮板就能攻。嗯，那边，乔那边四点六秒，只有四点六秒。差四分，他三分，这个进他是不分就不用打了，这没罚进还可以攻一攻，四分差，那就没得打了。这进了也没用啊。 嗯，结束了，那就结束。哎，那个一罚没进，还有机会，立刻快攻过来。哇！掉到了犯规三罚，哎，可以看他说的，刚刚说他这个关键时刻三罚都会进嘛？ <coughs> 可以看他是不是？他球特别不错的。 真的罚现，哎呀这比赛有意思啊！十二点秒，四分呢！等等，哇靠，真的三罚全中！等等，一定是一发球就要犯规战术，一发进来就要犯规战术。 我靠，没犯规直接抢到球，传的投了，关键三分，哇！太屌了，太屌了，这道只差一分，太屌了，太屌了，关键时刻拿六分啊！你看他是不是跟他说了一样？他说他关键时刻三罚不会失误的， <laughs> 太屌了，这个。 这个心脏确实强，这心脏确实强。现在都出去玩去了吗？这个心脏强不强？也强。一加一，对吧？对，一加一。那就算都进也是三分差嘛，也是追着回来的。这有颜胜，我我就跟你说嘛，这个不能轻易这个对。打车回来的，两个三分。有有有，有有了有。 哎呀，这个竟然被超了！但还有机会，这是一加一罚球嘛？他第一罚没进，直接抢板就可以继续。 <coughs> 呃，也没有好几个了。呃，投了两个吧，然后有一个是犯规，三分球被犯规。然后完了还这样子有九分而已啊！就。 不，那最后犯规战术嘛，犯规然后得两分嘛，因为对方一罚没进，抢篮板就继续了。呃， <coughs> 刚刚那个被超截有点关键，但其实是有机会的。没有啊，三分差你三十秒，这有停表嘛？最后最后都是犯规抢犯规。喂，哎，你看现在只要抢三分就行我靠！这怎么会这样吹呢？ 这不是，这被人家拉了一下呀，对不对？ 这罚没进，只差三分啊！只需要一个三分球就可以追回来。 给那个三号罚嘛，他们三号是最信赖的，三三号是他们觉得最准的人嘛，就是罚球最准的。 <coughs> 哎，这心脏不行，这心脏不行。啊！ 他们已经刻意设计让三号罚球，三号是他们全队罚最准的。对，这是顶不住压力的问题。你看，两罚是有一中的，抢三分吗？还是抢两分？哦，二加一，二加一。 牛逼了，牛逼了！这个，这简直是湘北打三王工业了！这个，落后十五分这样追回来，果然这心脏没问题。真的，他说了，关键时刻罚球他都会进啊！他关键四罚全进了。 太细剧性了，太细剧性了。我摄像对啊，回去发上去给大家看一下。